querido COVID. Nos has tenido en casa encerrados durante semanas. Cada día, igual que el anterior. Quitarse el pijama merece un aplauso. Y hacer la compra o bajar la basura es Guerra Mundial Z. Hemos leído y contado historias. Hemos visto películas y series en familia hemos aprendido a usar el Zoom y el Skype y a hacer flan, pizza o pan. Hemos retomado las clases de alemán, de guitarra o el yoga. Hemos comenzado a pintar y hemos arreglado esas cositas que siempre vamos dejando pasar. Y todo para librar una guerra contra una nación invisible. Mientras unos luchan en trincheras, otros protegían el campamento mientras unos blandían sus espadas, otros cuidaban de su gente. Vamos a salir. Hemos sufrido bajas y llorado pérdidas. Hemos vivido momentos terriblemente angustiosos, pero también nos hemos demostrado que podemos remar juntos. Cada vez nos encontramos más cerca de doblar el pulso al virus y vencerle definitivamente que lo importante son las personas y que toda una nueva generación de médicos, investigadoras y policías nos aguarda. Hemos visto renacer mares y especies en peligro. Hemos purificado el aire que respiramos y hemos aprendido a compartir. Señora Tal vez pulsar el pause no fue nunca una posibilidad, sino una necesidad. Ahora haremos que esto cambie. mejor inversión en I+.D mayor calidad de vida.